Dzisiaj mamy przy sobie UPS-a. Właśnie spotkaliśmy zajebisty miary miarę retrospęd. Patrzę. Czy to odpali w ogóle? Odłączamy. Komputer działa. Jak widać i słychać. Witam Cię, mamy kolejny LG Flatron tym razem. 哦。 włącza się. Tutaj to jest?